तीन चार वीडियोस रह गई हैं यार लांसिंग ओ ये किधर उतर गया देना है भाई ओ भाई हम नरक में बहुत आवाज है बहुत आवाज है हवा में और चल रहा चला फुल टेंशन नहीं लेवल 3 दी वेस्ट आ गई है मार देना इधर मार देना मेरे, मेरे बल्कि मैं जानते खुद तेरा एहसान नहीं चाहिए मेरे को Ой, ой, ой. के पास एक बंदा नजर आया बोट वो भी लोकेशन बस करो यार ज्यादा ना खेला करो इससे अच्छा नहीं होता Watch out! Watch out. Number two चला गया सर्कल में बंदा कहाँ गया ओ भाई गेम स्लो तो है यार भाई मुझे पूरा करने आ रहा साथ आ गया तो नूप पे आगे आ जा नूप डे Hey bro, hey bro. meja Maret